what up what up my people so guys salobizo right here salobizo eh welcome back welcome back man yeah nimerudi tena nimerudi tena I'm back again man yo so it's a beautiful morning beautiful morning Let me show you. my morning, man. Beautiful morning in the ocean. Hmm? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Sasa hivi niko Maldives. Huko kunaitwa Maldives. Eh? So sasa hivi ni saa saa moja na nusu saa moja na nusu Tumekuja nje hapa kidogo ku kupata upepo eh, sea breeze. Wacha nionyeshe onyeshe kidogo venye kunaenda, au sio? Yo, yo, yo, yo, yo, yo. This is my morning man. hizi ni boti hizi, meli pale nini Kwa wale wote ambao hawajui Maldives, Maldives ni ni islands ambazo ziko ziko ziko Asia karibu na India yeah, karibu na India na, na Sri Lanka. So islands nyingi sana naona. Sasa sisi tuko huku na ili jirigi letu, tuko huku tumekuja kupiga kazi, tumekuja kupiga kazi huku Sasa huku mode, mode of transport huku sana sana ni boat. Kuna hizi tug boats, kuna zile boti ndogo ndogo yeah. Naona sasa kama hizi zina zinabeba hizi na za mizigo. Ile ndio capital city eh, capital city inaitwa Male. Ile ndio capital city ya Maldives. kuna islands nyingine, kuna kule mbele kule kuna island nyingine ambayo iko na airport eh, islands zingine ziko kule, islands zingine ziko kule, islands ziko mingi sana hapo, nyingine ile kule wenyewe wanasema island zao ziko ka, karibu elfu moja elfu moja na islands tu ndogo ndogo za mahotel manini. Huku kwanza kuna mahoteli mengi sana huku eh, watu wengi wanapenda sana kuja holiday huku Maldives, especially matajiri matajiri matajiri huku ndio huku ndo oh, nini destination zao. So sisi tuko huku tumekuja na hili dude letu hapa, tumekuja kuwajengea kuwajengea bridge hawa jamaa. Kuna bridge ambayo itajengwa hapa kutoka kwa hii island hii ya Capital City kwenda kwa ile island ile pale alafu kuna ingine itatoka pale iende kwa island ingine hapo. Sasa hii tu tume ili dude letu lina ndi accommodation hili, wafanyakazi wana wanafanya kazi ya ku ya kuchimba. Sasa sasa hapa ndo wanalala, sisi accommodate. tuna accommodate. ana kuna jamaa hapa na e, dude letu ndio hili bonge la dude, bonge la dude. Ile ndio capital city inaitwa Male Male eh? hiyo bridge itatoka kwanzia pale pale iende hivyo mpaka kwa ile island nyingine pale. So chana watembeze tembeze kidogo, nionyeshe venye kunaendanga, venye kunaendanga. Ona ile ile ni ile ni ya nini? ya kuwekea hiyo bridge hmm? <coughs> bridge itatoka kule hmm? naitwa Maldives, Maldives, Maldives huku Maldives huku Maldives man. Sasa sisi maisha yetu ni haya tu, sasa tuko hapa kwa bahari eh? Tufanye kazi ndani huko, tutoke nje, tuangalie tuangalie maji, eh, tuangalie maboti. Hivi ndio maisha yetu yalivyo. Tukitaka kuenda nyumbani sasa ama tukitaka kuenda kule nini Capital City tunabebwa na boti, tunachukuliwa hapa na crane, tunaingia kwa kuna plate nyingine hiyo ambayo inabeba, huwa sana sana zinatumika kubeba watu. Tunaingia hapo, alafu tunawekwa kwa boti, tunachukua alafu tunakuja tunachukuliwa na boti ndogo, alafu tunaenda sasa, tunaenda kule vile. Tukienda kule tunachukuliwa na taksi, tunaenda town ama airport ya hivyo, tukirudi same same same same. Hata hivi karibuni nitasafiri very soon nitaonyesha venye venye huwa tunasafiri. Ona ile boti ndogo, yaani huko ndio hii ndio mode of transportation na Maldives ni kadogo, akata akata mkao ni kadogo sana, alafu kakoani pako na vigari vidogo vidogo yeah. street zao ni, yani ni ndogo ndogo ni venye yani island ni ndogo sasa wamei wameiutilize ili kila mmoja apate eh, hata hoteli zao pia yani ziko na turum tudogo tudogo hoteli zao yani rumu zao ni ndogo ndogo kama nini yani eh lakini ndio hivyo, ndio hivyo, naitwa Maldives. Watu wao pia ni wadogo wadogo pia, so wanastahili watu wadogo, gari ndogo, nchi ndogo. So huku ndio tuna huku ndo tunapiga kazi. Haya ndo maisha yetu haya, maisha yetu haya. This is our life man, all day every day man. Ama speed boat zile, yeah, yeah. So watu wangu nilivyoonyesha, yani huku, ino ndio live, ino ndio live, live ya, ya baharini mm. Mm-hmm. Yani ni life bila stress, unatoka unapigwa upepo wa bahari, unapigwa na upepo wa bahari. Kama uko na stress zina zinapungua kidogo. zile pale. So hii ndio Maldives, hii ndio Maldives, bahari kwa maji tu kila mahali, maji everywhere, everywhere water everywhere man. Kila mahali kuna maji. tunatembeza tembeze kidogo tembeze kitembeze kidogo kunde letu jamani, letu. Hii inaitwa dek Hapa ndio ma makaskazi nini ya makazikazi yanafanyika. So ile ambayo ulikuwa nawambia huwe natubeba ndio hii hapa. ndani, ingia hapa ndani, shikilia hapo hizo kamba. Wow. Unashikilia hapa hivi kamba hapa, mizigo unaweka hapo, alafu tunabebwa na crane, tunabebwa na ile crane pale, inatubeba inatu inatupeleka kwa ndani ya boti, au sio? imeweka ndani ya boti. life, live your life. Hata niingize ndani, ndio milango Ndio milango naona mlango ulipo, bonge la mlango ya eh. yeah. Huku ndo kulivo sasa hmm. Ini bafu bafu, choo nini, kweni korido ingine tunaenda kwa room. Nikishamaliza kazi mimi ni nikutulia tu, <laughs> hapa. Hii ndio room yetu hii bana, tunatulia hapa. Hivi ndio vitanda vyetu, hii ndio vitanda yangu. kitanda yangu so bye bye bye bye man kama moja subscribe subscribe kwenye youtube channel yangu at least tufike eh, subscribers elfu moja please please subscribe hmm? comment like share I'll see you. at least tuendende mbele tusongesonge mbele bwana hmm? subscribe ni kitu rahisi tu unavyo watch sahii eh? click tu hiyo subscription button au sio hakuna hakuna hakuna tatizo hmm? kusapotiana bye bye